Hãy subscribe cho không Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur ciblek 27 yang baik hati Semoga kebaikan kalian semua Pahalanya dibalas dan dilipat gandakan sama Allah SWT Amin Ojo lali ya lur Tekan gambar jempol Subscribe dan loncengnya yo Terima kasih mau mau buang lah